Este es el material que voy a usar para tirar de los tocones a mano y no utilizar el puller ese que no me da ninguna confianza. Esto de aquí es una polea múltiple, una trócola se llama, a veces eh, multiplica la fuerza que tú hagas por 7, es el polipasto de la izquierda el que tiene que estar en donde requieras mayor fuerza, y tiras de esa cuerda que está recogida. Y luego voy a usar una roldana adicional, esa de ahí, que es una polea simple que multiplicará la fuerza que hagas por dos. Pero pienso usar eh, esa fuerza multiplicada por dos para tirar del polipasto múltiple, con lo cual conseguiré 7 por 2, 14 veces la fuerza que, yo pueda hacer. Si yo puedo hacer 100 eh, kilos de fuerza, que no podré, harían falta dos personas, pero si pudiese, pues estaría eh, ejerciendo 1.400 kilos en la parte de baja tensión, y eso se multiplicaría por casi 3 en la parte de alta tensión, la parte de, de tirar del tocón. Aquí he hecho un atado con cable, espero que aguanten la tensión las uniones, eh, cadena gruesa doble. Eh, aquí es la parte de baja tensión. He tensado con, con el polipasto triple la línea y he hecho aquí un nudo. Ahora, como estoy yo solo, no puedo soltar ese nudo para enganchar en el polipasto secundario. Eh, lo que haré, aquí hay un nudo de granjero, que es básicamente un lazo del que tirar, le conectaré a ese eslabón para eh, tirar eh, con dos yoes de los siete yoes que hace el polipasto triple. Espero no quedarme sin recorrido. El recorrido que tiene que haber como 14 metros es la línea que va por la izquierda, según la vemos. Y voy a ello. no puedo. Voy a intentar tirar otra vez. Lo que he hecho ha sido adelantar como 20 centímetros la viga principal ahí están las marcas de la anterior y donde está ahora para conseguir un poco más de desmultiplicación aquí en la viga, a ver si así sale. Bueno, esta vez llegué al final del recorrido de las trócolas, del polipasto múltiple. Parece que ya está arrancado voy a intentar sacarlo a mano. Esto todavía resiste. Voy a ver si deja de granizar y le hago otro, otro tirar. Bueno, el suelo no está horizontal, y la vida ha quedado inclinada un poco. Como ya no espero tener que tirar mucho, no me importa, pero si no habría que igualar el terreno. Voy a ello. Así como se ve, todavía no cede a mano. Esto es justo lo que no se debe hacer. Fuerza descontrolada porque estás desesperado. Bien. He hecho en dos días lo que podía haber hecho en media hora. Pero lo bien que me lo he pasado... <laughs> Hombre, una cosa es verdad, que es que todas estas raíces no las habría sacado si, si lo hago con, con hacha o azadón o similar. Bueno, una más.